Всем привет! Я расскажу шанс на новых петов Pet Simulator X. И это видео будет недолгим, а мы приступаем. Как какие шансы на нового пета? Ну и сделал приблизительный шанс на это год это. Берем шанс хакер хуга и где-то плюс-минус это шанс пета пиксель пета. А золотой в два или три раза больше это год числя. Но это не сто процентов. инфа по еще есть бустеры какие повышают шансы на пета. Надеюсь кому-то помог пишите в комментариях что мне снять буду благодарен. Всем удачи и всем пока.